Online Gospel Fest. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Filipo, niko Arusha mjini, na kilichonisukuma hasa kuwafundisha vijana kwa habari ya Roho Mtakatifu ni kwa sababu ni ajenda iliyoko kwenye madhabau ya mbinguni kwa nyakati hizi sasa, kwa sababu tunajua tuko kwenye nyakati za mwisho na sisi ni Wakristo, ni mawakili wa Kristo duniani, na hatuwezi tukamwakilisha Kristo bila Roho Mtakatifu, na ni lazima tujue kwamba Roho Mtakatifu siyo nguvu. Roho Mtakatifu ni nafsi. Anapokuja ndani yetu, anakuja na nguvu, na yeye ndiye anayesababisha Yesu ajulikane ndani yetu. Kwa hiyo msukumo ulioko moyoni mwangu na mzigo ulioko moyoni mwangu kwa habari ya vijana watumishi wa Mungu waimbaji au katika levo yoyote, ni kwamba tujenge mahusiano na Roho Mtakatifu na nguvu zake. Tuende kwa Yesu atujaze Roho Mtakatifu kiasi cha kuweza kunena kwa lugha ili tuweze kushinda mfumo wa nguvu za giza ambao unashindana na kulishusha kanisa chini. Roho Mtakatifu ndiye anayemwinua Yesu juu, ndiye anayeliinua jina la Yesu juu, ndiye anayewavuta watu wengi waje kwa Mungu. Na nyakati hizi za mwisho, ah, Bwana Yesu anataka uamsho anayeleta kuamka ndani watu kumpenda Yesu. Pendo la Yesu lililopoa kurudi ndani ya watu ni Roho Mtakatifu. Ni kweli uimbaji sio huduma na lazima uh, ninajua ni kwa sababu hatujapata mafundisho sahihi kwa habari ya uimbaji. Kibibilia hutakuta muhudumu mwimbaji, lakini utakuta kibibilia kwamba kuna mwalimu anayeimba ni mwalimu, ah, nyimbo zake zinafundisha, ni nabii, anatoa unabii kwa njia ya kuimba ana, a, ni, ni, ni mwinjilisti kwa njia ya kuimba, ni mtume kwa njia ya kuimba, na tunajua karama hizi au huduma hizi tano katika kitabu cha Waefeso sura ya nne mstari wa kumi na moja mpaka ule wa kumi na sita ni Bwana Yesu ameweka. Kwa hiyo ni lazima waimbaji tujue tufike kwenye ufahamu na kujua kwamba kuimba sio huduma, ni kujua wewe ni mwalimu kwa njia ya uimbaji. Je, wewe ni nabii au mchungaji au mwinjilisti au mtume kwa njia ya uimbaji? Hicho ndicho kitu kikubwa Mungu anataka tuje katika ufahamu huo, ili tuweze kufanya vizuri sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ni, ni sawasawa na Injili ya Mathayo ile sura ya saba mstari wa 21 mpaka 24. Biblia inasema si kila niambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo shauri wangu ni kwamba wasipoteze muda kwa kivuli cha kumtumikia Yesu, wasipoteze muda kutafuta fedha bila kujulikana na Yesu, kwa sababu jambo hili litasababisha wao kukataliwa wamtafute Yesu kwanza, wakishampata huyu Yesu, huyu Yesu atawatambulisha, kwa sababu Yesu akikupa ujumbe kwa njia ya uimbaji atahakikisha yeye anajulikana kwa ujumbe huo, na Bwana Yesu akijulikana na wewe unajulikana, na atakubariki kupitia yeye kujulikana. UTV Online Gospel Fest.